ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई तू ही तू तरफ मेरे तो तुझसे परे